Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Este es el episodio número 15 eh, que se llama Python más rápido en 5 segundos. En el cual les voy a mostrar, no en 5 segundos, pero después lo pueden usar en 5 segundos, cómo hacer que su Python sea mucho más rápido. ¿Cuánto más rápido? Mucho más rápido. Eh, dos veces más rápido, diez veces más rápido, 100 veces más rápido, mucho más rápido. ¿Cómo empezó esto? Eh, bueno, tenía ganas de mostrar algo de optimización, porque me gusta a mí estas cosas de optimizar pedacitos de código, me, divierte. Y estoy mala onda porque se rompió mi cafetera, está en el service, recién me da el presupuesto el viernes, entonces estoy bajo de cafeína, estoy tomando café instantáneo como un animal. Y entonces, pregunté en Twitter, eh, pregunté en inglés, porque conozco más gente, conozco mucha gente que lee en inglés, eh, cosas de Python, eh, entonces pregunté en inglés, pero dije, necesito código de ejemplo que sea lento en Python, no más de una pantalla de código, y que el mismo código escrito en C o en Go o en alguna otra cosa sería rápido. Juan Pedro Fisanotti me respondió, eh, Fibonacci DN con un n grande debería ser suficiente e como función recursiva. Eh, aunque no tengo la versión en Go o C, no, importa, no necesito la versión rápida, necesito la versión lenta, porque le a mostrar cómo hacemos para que eso sea rápido. Y demostró acá una hermosa versión recursiva de Fibonacci, que para los que eh, se acuerden de nuestro video sobre eh, complejidad algorítmica, piensen qué complejidad algorítmica tiene esto. No lo voy a decir, pero créame, es una porquería. Es una porquería. Cada vez que vos llamas a esto, llama a otras dos. ¿Ok? Cada vez que llamas a Fibonacci, llama dos veces a Fibonacci. Usen eso para pensar qué curvita hace eh, esto en cuanto a performance, a complejidad algorítmica. Entonces, bueno, vine y escribí en un archivo la función de Fibonacci que me había dado FISA y aquí la tienen, es básicamente la única diferencia que tiene, yo le puse type hints, entonces, función Fibonacci, toma un entero, devuelve un entero, si el entero es 1 o 2, devuelve 1, si no, devuelve Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. Eh, es la definición de la función de Fibonacci, que como todos saben para modelar la reproducción de los conejos, y entonces podemos ejecutarlo, eh, le digo que corra simplemente que importe Fibonacci y imprima Fibonacci de 35. Y tardó, esto es por el comando time, que te dice contar las cosas, tardó 4 segundos y cachito. Si lo corro de vuelta va a tardar más o menos lo mismo. Esto no es una cosa científica, pero en mi computadora tarda más o menos esto. ¿Ok? Eh, genial. Entonces, la idea es hacer que esto sea más rápido. ¿Mm? ¿Cómo hacemos para que esto sea más rápido? Bueno, una de las cosas que siempre te dicen cuando vos empezás con Python y te dicen, no, lo que pasa es que Python es lento, Python es lento, he interpretado Python es lento. Lo cual, es lento de correr en una programa, pero es rápido de escribir. Y dado que si me ahorro dos horas para un programa que voy a correr dos veces en mi vida, tendría que ser muy tarado para hacer que tarde más de, para terminar perdiendo tiempo. Entonces, eh, bueno, a veces resulta que es más fácil, más importante que sea rápido de escribir que que sea rápido de ejecutar. Pero el argumento un poquito más serio es, ah, bueno, lo que pasa es que lo que puedes hacer es agarras la parte lenta de, tu programa y esa parte lenta la, reescribes en otro lenguaje para que sea más rápido. Y, y, ahí es cuando empieza a pensar, ah, bueno, pero es una porquería eso, porque yo lo quiero escribir en Python, es porque quiero usar Python, no porque quiero escribir las partes complicadas en C. ¿No? Entonces, ¿cuáles son las maneras que puedo tener de, hacer que este código Python sea mucho más rápido sin cambiarlo. ¿Puedo yo hacer que este código Python sea mucho más rápido sin cambiarlo? Por supuesto. Una manera es esta. PyPy3, menos C. vamos a copiar esto para que lo voy a escribir de vuelta, ¿no? Opa. Fíjense que lo que antes tardaba 4 segundos y cuarto, ahora tardó 61 centésimas. ¿Mm? Así que sí, una manera de hacer que tu código sea mucho más rápido, sin cambiar absolutamente nada de tu código, es simplemente usar PyPy en vez de Python. De, Python común, de CPython. Cambias a PyPy y listo, de golpe tu código es 7 veces más rápido. ¿Mm? Listo, ahí termina. El, no, no termina ahí el video, porque voy a mostrar dos manera maneras de hacer lo mismo. Pero es una manera, haces eso y el código es mucho más rápido. Y no cambié nada. Y es Python. Y no tuve que hacer nada en otro lenguaje. Eh, qué lindo. Bueno, supongamos que queremos hacer algo un poco más creativo. Por el motivo que sea, tengo una cosa que no funciona bien en PyPy, no quiero usar PyPy 3 porque es experimental, o lo que fuera. ¿Qué podés hacer? Bueno, podés usar esto. Acuérdense, Fibonacci.py es un vulgar módulo con una función en Python, ¿sí? Puedo decirle esto. MyPyC Fibonacci.py Esto es tal vez la cosa más rara que van a ver en el video de hoy. Que miércoles es MyPyC. MyPyC, o MyPyC, o MyPyCompiler, no sé cómo se llama, es una cosa que viene con MyPy. MyPy es el type checker de Python. ¿Ok? Es la cosa que se usa para entender, para analizar y ver si están bien estas cosas que son los type hints. Resulta que alguien dijo, che, si tengo type hints, entonces yo podría, con esa información, yo sé cuáles son los tipos, porque el problema más complicado por el cual uno no compila Python es porque los tipos son dinámicos, pero si yo tengo type hints, entonces los tipos no son dinámicos. Entonces podría convertirlo a C y compilarlo, y de hecho eso es lo que acaba de hacer. Acá pueden ver cómo está llamando el compilador de C. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, lo que hizo... Eh, ignoren todas las otras cosas que no expliqué todavía. Pero básicamente me creó ahí una biblioteca de código nativo que es lo mismo que el módulo Fibonacci. Entonces yo ahora agarro y digo Python, importo Fibonacci. Le digo que me imprima qué es el módulo Fibonacci me dice que lo está sacando de esta biblioteca de código nativo, no está sacándolo más de el archivo fibonacci.py. Me lo compiló ese código Python, me lo compiló a C, me creó una cosa que es funcionalmente igual al módulo y está ahí. Y ahora esto es más rápido. Y vamos a ver. Tarda 2,18. Si no tengo la biblioteca esa, ¿cuánto tarda? Tarda, ¿se acuerdan? Tardaba 4 y cuarto, ahora tardó 4,9. Pero con la biblioteca esa, o sea, yo lo que hago es correr este comando en el lugar donde tengo mi módulo de Python. No cambié nada del módulo de Python, ¿ok? Es el mismo módulo de Python, lo que se fue a correr un comando que me creó un archivito al lado. Y ahora el mismo programa corre en 2 segundos en vez de en 4. Es el doble de rápido y no cambia nada. Entonces, por un lado, puedo usar PyPy y es 7 veces más rápido, o puedo usar MyPyC y es el doble de rápido. Y no tuve que cambiar el código. Bien, ¿qué más puedo hacer? Bueno, hay otras cosas que, puedo hacer. Una, otra cosa que le van a decir mucho cuando ustedes digan, eh, Python es lento. Eh, eh, bueno, podrías usar Python, te van a decir. ¿Qué es Python? Python es una especie de lenguaje que es muy parecido a Python, pero que compila, compila código nativo. Entonces, y tiene mucha interoperabilidad con Python. Entonces vos podés escribir algún módulo en Python y eso es rápido y fácil de hacer desde Python. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, podemos hacerlo así. Los archivos de, de tienen extensión .pix. Entonces copio mi punto pi a punto pix. Le digo site-to-nice, menos a menos i Fibonacci.pix. Lo compila de una manera totalmente distinta a como lo hizo MyPyC. Es totalmente distinto. Y entonces, si yo... Vamos a, le vamos a mostrar que esto realmente funciona. Si yo borro esto y hago cytonize menos a menos i Fibonacci.pix Ahí está creado de vuelta, ¿ok? Me genera un archivo con el mismo nombre de una manera totalmente distinta. De hecho, me genera también este Fibonacci.c, que está acá porque como paso intermedio lo convierte a C y después lo compila. ¿Y ahora cuánto tarda esto? Acuérdense, código Python común, 4 segundos. PyPy 0,6. Eh, MyPyC 2,1 o algo así. Tarda menos de un segundo entonces a que esto es aún más eficaz que usar MyPyC, por lo menos en este momento de la historia. Puedo simplemente agarrar mi archivo, renombrarlo y bueno, nada, es más rápido. Pero puede ser más rápido todavía. Yo puedo agarrar mi fibonacci.pix. ¿Se acuerdan que yo acá Le dije que tenía type hints? Bueno, resulta que Acá ya estamos cambiando el código, ¿ok? Esto lo voy a convertir en un lenguaje que no es Python, lo voy a convertir en Python nativo. Si yo cambio def por cpdef, agrego acá int, saco acá int, saco acá este type hint, y lo agrego de este lado. O sea, básicamente es lo mismo, pero con la sintaxis distinta. Con lo cual, ojalá prontito la gente de, de, de haga que entienda la otra sintaxis y no tenga que hacer esto para que pueda usar exactamente el mismo código. Y si yo ahora esto lo saitonizo, y pregunto cuánto tarda, tarda 0,05 segundos. Es aún más rápido que PyPy. ¿Cómo es de rápido este código? Bueno, vamos a ver cómo es de rápido este código. lo que hice fue buscar en internet eh, Fibonacci en C. Y bajé esto que es exactamente el mismo código, ¿ok? Es exactamente el mismo código. La función Fibonacci dice 0 es 1 devuelve 1, si no devuelve Fibonacci de menos 1 más Fibonacci de menos 2. Y acá esto toma el primer argumento y imprime el número de Fibonacci de ese número. Lo puedo compilar. Vamos a compilarlo así nomás primero. ¿eh? y creo un promedio que se llama F en C, Fibonacci en C, Fibonacci en C de 35. Error. Hay un error en la versión en C que hace que dé un número distinto y no me di cuenta cuando estaba grabando el video. Mil disculpas. No importa para las conclusiones a las que llego al final. Y vamos a ver cuánto tarda. Tarda 0,13 segundos. Tarda más que la versión en Cyton es más lento que la versión en Cython. De vuelta, esto es la versión en Cython. Esta es la versión en C. Tarda el doble que la versión en Cython. Puedo mejorar eso. ¿Por qué? Porque puedo compilarlo optimizado. Y ahora tarda lo mismo que la versión en Cython, más o menos. Un poquito menos. Así que esto estuvo ahí, ahí debe ser eh, un ejemplo en la vida real de la famosa charla de Lucio Torre, Python más rápido que C. No es Python más rápido que C, pero es Python casi igual de rápido que C. Eh, de hecho, depende del compilador de C que tengas, porque por ejemplo, yo esto en vez de compilarlo con GCC, lo compilo con TCC, que es otro compilador de C. Entonces, ¿sabes qué? Python es más rápido que C tarda 0.21, 0.18, 0.16 y la versión en Cyton tarda 0.04, 0.06, 0.07, 0.07. Así que sí, che, Python más rápido que C, qué tanto. Python es más rápido que C. Casi Python, o sea, Cython, es más rápido que C, siempre y cuando lo compiles con un compilador medio berreta. ¿Mm? Espero que les haya gustado. Eh, suscríbanse al canal si les interesa esta clase de cosas. Pónganle me gusta, eh, y espero que, que, que sirva para algo. Suerte.